Bakit? Para marami. Para marami na. inubos na. Hindi, mangubos na si oh. Go, Kwak! I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. May cheater dito sa may hotel ah. Gumawa. Bakit tayo dyan? Iwas, iwasan na yung cheater. Stand up. Dito sa may hotel. Wala dito. three historia. Oh, okay, that's what you call it. Ngayon ko lang dinalaman eh. Oo nga naman. Ay, balik pa! Tara, guys! ganda pa naman ng outfit May WRO dito. Oh. No, Sel, ba't mo kami iniwan? Nasaan, Selay? May punta sa inyo dyan, nakat... Guys, help! Ay, shit. Telay, wait lang ah. So, dapat si Noli lang kita pinatahimik mo, hindi ikaw. up nyo na si Cell. Naka-up na ba si Cell? Naka-up yeah. na. Wala, wala na akong bullet sa SMG. Ito may buhay dito. Ito sa may, may ano choke ano ba, pala no? akong medkit. So... May nakuha ba yung choke, guys? Wala pa. May extra loop ako, baka need nyo lang. Oo nga to. Si, si, nandito sila, nandito sila, nandito sila. Nandito sila sa kabila. Wala akong medkit ulit. Ayan sila, ayan nandito sila. Nandito sila. Eh, nagagi, binabakal na ako. Sino bang lang. Wala akong bullets eh. Sorry, hindi ako makapag-rush. Sige Awa. lang. Sige na nga, sama na ako. Ay, <laughs> wait lang. <laughs> Nandito na dito sa labas. sorry, sorry. Yes, bullet loop dito. Meron pa. May bullet guys. Nasa kabila. Baka may choke kayo, guys. Nasa kabila, oh. Nasaan niyo pa isang sisak yun? Ay! Nasaan? Nasa ba na? Ayun, nasa rooftop! Nawala yung kalabang. Ay! Nagger. Nandiyan may kalabang pa. Tumalon, tumalon. Guys, pag yung SMG kayo naman. Wala, walang SMG. Punta kaya tayo ng squirrel para makapagloot tayo lahat. Dalawa yan guys ah. Ito may bullet loop dito. Bullet loop yan. Ay. Nandito yata. May sasakyan dito. Ayun, Ayun na. na nga. Nandito nga. Wala. Meron pa dito kaya number 2. Eh gagi may nasa tayo. May nandito pa. Bumabaril na sa akin, guys. Meron din sa akin eh. Kinuha yung bike! Ay, God! Tama ko na yung bike. Nasaan? Baka cheater pa to. Ah, aray ko. Saglit lang ako, pre. Ha? May kalaban kami dito. Magsama-sama kasi tayo. Meron dito. Rush nyo na muna to yung nasa blue house. Yung nasa blue house na lang i-rush nyo. Nasaan na yung nandito? Nawala. Kaya, Kaya nga eh. Peter. Ito na rasyon nyo. May sasakyan na tayo dito. Saglit ang tree ha. Hindi ka malalapitan eh. Gago nandito. Ayun na. Nasa sasakyan. Nasa sasakyan guys. Nice one. Thank you, thank you, thank you. Binabaril na ako. Sumakay siya. Boy pa ako, boy pa ako. Nandun pa rin sa Red House. Kumakay siya. Sige, sige. sige. Eh, matutulungan na kita. Hindi niya na ako nakikita. Sa Blue House, sa Blue House. Sa Blue House. Wait lang Sige lang, po. sige lang. May Eh, gagi, pangit ba't ka. Wala kasi akong scope eh. Ako rin eh, paras tayo. Ay, wala. Au, au, au, au, au, au, au. Itamis ko. Guys, Tama patulong na, kami na. dito. Wait na, wala pa akong buhay. Hindi, kaya natin yun. Isa na lang yun eh. Wala yung sasakyan. Meron, kaso isa na lang ba? baril Ay, ay, ba't, ba't sumugod ka? Nasa blue house ba? Blue house ba? Tumalo na Yeah. yata. Oh. Nasa rooftop siya nakita ko eh. Ah, sige, sagutin ko na. Wala akong buhay. Pero wala kasi yung choice. Yung may car, mag-car na. Ah, sige, sige. Akitin ko na ha. Go. Kalipusan. Yun Nice. Yung WRO siya. Favorite tayo ng bombing zone bad trip ha. Hindi, marami kasi nalaban. Lagi tayong napipili sa raffle ah. Guys, meron kayong ano, bullets ng shotgun. Ito, ito, ito. Meron ako 164 pala sa akin, hindi ko. Pagka 82. Oh. Dapat pre. Oh, 182. Oh, 82 pa yan oh. <laughs> Ang dami. bubukol sa next bubukol sa bulsa mo yan natin. Bubukol sa bulsa mo yan. Punta tayo sa squirrel. Tara, tara. Ay, wala pala. Para makapagli ah. tayo. Wala pa rin akong intro. Sige lang. Kuha tayong fuel ah. Oh, done. Ay, wag na. Hindi na pala ako sasama. Wala gamot. Naku, may kalaban sa akin dito. Number 5. Number 5 guys, number 5. Number 5 daw. Tara, tara, pasun, padaan niyo ulit ako dito kung bumapa. Ay, may bagong truck dito na Tara, number 5. Ah, tara, lipat tayo, lipat, lipat tayo. Tara, bago ako gasolina. Bakit? Para marami. <laughs> Para marami, no? Ah, inubos na. Hindi, mangubos na si Kwak doon, no? Oh. Go, Kwak! Bilisan niyo, ko, Bilisan niyo, guys. Oh. Na-experience naman kami paano pumatay. Eh, may nangagis ko ng bomba oh. Hindi, hanapin ko lang yun nandito. Wala kang choke eh. Ah, ito na, ito na. Saan? Nasaan? Gogi, ano to? Blood zone, sorry. 20%. Oh no! Oy, cheater ba yan? Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi. Magaling mag-aim, magaling mag-aim. Ay, paap. Narcos siya gagi. Narcos, Narcos. Nice one. Ago! Kaya pala paap, nakas. Paap, paap, paap, paap. Uy, si number 3. Ay, wala na pala. <laughs> Teka lang. Isa lang. Ay, sorry. Oh my Narcos God. yung kalaban naman kaya lang. Okay lang, okay lang. Sakit sa puso, ah. my my gosh. Okay lang, okay lang. May gamot kayo Happy dyan. watching. Tatlong bandit. Sa akin meron dun. May medkit ako dun. Ang galing mag-aim. Naglag rin Ang galing niya, ang galing. Wait lang, may message lang ako sir ah. Mga Meron ba kayong medkit yun? master. Wala akong pang aid. Sorry. Ayan. Ate, okay lang. kung Kumain niyo ako. Grabe. Ayan, may medkit. Thank you, thank you. Ah. <laughs> okay lang, kahit ayaw niya oh. ako. Yun. Saglit lang, hanap lang ako gamot. Ito, bandage. Oh, ano to? Grabe, pengi naman ng SMG. Um, ito, ito, ito. Um, ko dito. <laughs> Hindi ako nagsasalita. Ayan, thank you. Eh. Meron pang SMG mo dito, 40 pa to. Sige lang. Ay, eh, actually, wag na lang. Tipirin ko na lang pala mo. Ay, actually. Okay. <laughs> Oy, actually. diba, English-English lang tayo. Gawin <laughs> na yun. Actually, sino ka namatay? Sino Buhay ka na. Uy, bigyan kaya kita dito. Huwag ka mag-English, pre. Baka mabadrip sa'yo si Nolly. <laughs> Tension na ate. Gusto nyo ba soft drinks? Marami akong soft drinks dito. Ana, pahingi ako. Pahingi ako, isa lang soft drinks ko. Isa lang ba yan? Kunti lang sa akin eh. 15 lang to 15. Oh. Di pa malamig. Unti <laughs> lang di pa malamig. 15 lang. Oh, tigapat kayo. Tigapat kayo. Isa. Ah. Oh, oh, wag kayo mag-agawan ha. <laughs> Bite ni Nino na. Bite ni Nino. Magkakasakit na ako sa bato niya. Magkaka-UTI na kayo sa Chagres sila. Para sabay-sabay kayo magka-UTI. <laughs> Sakit ng ihi mo dyan. <laughs> Saan nga ba ako nakakita ng marami? Saan tayo? Lumari ba yung mapa? Oo, oh, narco. Oo, oh, Team ba yun? Narco? Oh. Oo. Kilala ko yun, kilala ko yung narco. Team captain? I don't know. Pero alam, kilala ko yung group nila. Kilala namin nila doon yun, yung mga narcos na. Eldog, ikaw yung husky ko. Ha? Ikaw oh, same, same. Si Korea, nandito ko si Korea. Ha? <laughs> Lahat nag-haw. Number 3. Durian. Ha? Ha? dog. Hotdog. dog. Ayaw pa magsalita ni ano kanina, S-Dog. <laughs> Nahiya daw. Noli de Castro nga, di nahihiya eh. Yan yung nga guys ko meron. Si Noli nga. Si Noli nga, di kasali salita ng salita. Naglag na, naglag. Naglalag ako online. Naglag ako dito sa ano. Meron doon. May footsteps doon ah. May narinig akong footsteps. Ito, to, to, to, Sa Nasa likod ng puno. Dalawa ha. Talaga. Ito ha, guys. Ang dami, ang dami. Ito pa isa, ito pa isa. Ito muna, unahin natin natakbo. Lagi tuloy-tuloy si Kwak. Ah, may kalabon. Meron pa doon, tira pa doon, tira pa doon. Gagawin ito. Tara, tara, tulong-tulungan natin. Karamay kami nila. Oh, magkaramay karamay. Ubas, ubas, ubas. Gagi, may nasa kabila pa. Ah! Eh. Hilhin mo na siya. Parang player tayo sa bala. Kabila? Saan oh, kabila? Oh, yan na. Sige, sige. Barbar na ako. Saan yung ano mo? May nabaril pa dito ako ng iba. May buhay pa ako. Uy, grabe. Uy, mission ka pa. Grabe yun ah. Sunod-sunod yun ah. <laughs> Matikabang balita yun ah. May paubo si Mayor. Oh. <laughs> Nasaan yung kalaban nila dito kanina? Kinatay niya na ba? Sa kabila, sa kabilang ano? Tawid. Tatawid. Sa tawid. Sa mga highway doon. Ay, Lord. Meron ba silang kit? Ugyata gamit yung mga tiyan. Yung mga tiyan. Ayan na. Magkakotching sila. Oh. Tumugod sila dito, matapak sila. <laughs> Tinawag niyo? Tinawag Tinatawag ko. Nilaro ko sila. Meron ba kayo medkit? Tanga sila. Sila dumaan sa tubig. <laughs> Sabay. Sabay cheater pala, no? Huwag mong tawagin, baka may magic yan. <laughs> Tingin ako medkit, guys. Baka magkakaroon na, bro. Bus talaga tayo dyan. Grabe to mukha si number one. <laughs> Gusto ko yung mga tukaan mo na yun. ito, ah, Ito, ano? Okay na, okay na. Thank you, thank you, thank you. Bato, di ko man lang nasulit yung rock. Binabaril ka? Meron, meron. Siya yung... Ako yung bumabaril. Nasa likod ko. Ito, pasok muna tayo sa likod. Ah, sige, sige, okay, okay. Pasok muna tayo. Asan Bahay yung sa Ang daming best ko siyang tinamaan. Diyan na lang kayo. Gusto nyo, doon na lang kayo dumaan sa tulay. Puntahan nyo na. Ikutan ano, natin. Sige, okay lang din. Oo. Ang hina ng AR-15 Ako na lang magdadrive, baka maglaho na ng isip eh. <laughs> ako. Ayun, naglalag na dito ha. Ito na yun, dito na yun. Nasa blue house sila eh. Sa blue house. Which Yakyat mo, yakyat mo, yakyat mo. Ito, ito. Ay, yakyat ko ba? Oo, yakyat mo, yakyat mo. Saglit. O yan, sakto. Nasaan yung sakto Ay, dyan? mali. <laughs> Parang wala naman. Saan sila? Wala, nakauwi, nakauwi. Isa, yung Sa, mag Baka tumawid lang sa mga bahay, mga nasa bahay-bahay lang yun. O baka nasa, baka nasa tita nila. Gagi, sakit na pala ng shooter, pasok ko tayo. Tara, tara. Hindi mo alam, baka... May kotse ka na dyan? Oo. Kasi in... Nakaipit dito yung kotse. <laughs> Naipit? Ayan yan. Nadala sa lawal. Nadaan sa lawal. Diyan lang yung <laughs> tingnan niya. Ay, parang nasa pink house na to ah. Wait lang, wait lang. Wait lang guys. Ano na kami bossing lang kami. Ay, lang. Bakit naman? Bakit? Tapo na to nga. Bossing bago ko. Pasok na tayo. Sige, pasok na tayo. Ayan na! Ay, ito! Lagot na! Nasa harap namin lahat. Ah, iwasan nyo muna kung kaya. Wait lang, wait lang, wait lang. Dito, nandito lahat. Iwasan nyo muna, iwasan nyo muna. na Iwas lang, iwas lang. Uy, kagyatay. Wait, nasa ano yung kasakyan ko? What the heck? Sa harap ng bahay. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bilis ako. Wala na sa akin sasakyan. Ah, tulog! Ah, Lagi wala. Nawala, nawala yung sasakyan ko. Kinikilig na Nawala yung sasakyan ko. Malaki dyan. Ano yun? Imba yun sa sakyan ah na, mawawalan na kami ng gas. Hindi naman sa gitna ng kalsada. Yun, Okay. sakto. Pwede na, pwede na. Nawala yung sasakyan. Ate, nakatakas pa tayo dun, meron eh. Ah, <laughs> ay. Hinabol tayo nila. Kaya ko kaya, magmimira miracle kaya ako. <laughs> Magmi-miracle kaya ako makatakas ah, yan. Saan kayo? Broken wall. Ang gitna. So, sakto bit na kayo. O, apat na lang yun ha. Hindi, ang ganda nga ng pwesto namin dito eh. Puro broken mo. Kaya nga eh. Kita mo mas... Ayun na. Nangyari na sa amin yun eh. Bigla tumama doon sa may bato na yun. <laughs> Huminto kami natin. Kayo, no? Huminto yung, buhay namin. Ano ba ate? Bong? Buong ano? lang, akong pang long range. Parang minarender. Ako sa ah. building. Ha? Walang basa. Ang alam ko, hinabol kami. Yan ako maalala. Walang tao sa building. Ano nagsabi mo sa building? Ah, sabi ko baka may tao. Ah, baka sorry. Ba't di na tayo hinabol ng habol sa atin? Natakot yun. Baka naman mag-isa lang yun. Ayun silang! <laughs> Where, where, where? Nakikita ko yung riot shield. Where, where? Okay lang ako. Huwag mong ngusuin natin. Ako naipit. Huwag mong ngusuin. <laughs> okay lang ako dito. Ito eh. Saan yung direction? Southeast? Ah, uh, southeast. Ayun na, nakata- ayun na nakasakyan ah. Oh. Ayun na, ayun na, ayun na. Hmm, waras. Lapit, lapit. Ha, ah, pupuluyan namin yung kasama mo, di ka balik. Ayun na, bumaba na. May bumaba. Saan? Sa northeast, 30 yan. Apat yun, di ba? Apat. O, 3v3 na lang. Nasa blue house yan. Huwag huwag niyong rushin, huwag niyong rushin. guys. <laughs> Baka masagasaan mo yan, pre, ah. Wala kang gas. Oo nga eh. Ba't pala namin yung alam ko? Kasi di ba may spawn dyan lagi? Oo. Nasa blue house? Ayun na, ito na, malapit Baka sa blue house. Ito na, ito na, ito na, ito na guys. Ito na, Trauma ako doon sa inyo. ito na, ito na, ito na. Ito na, ito na sa may gas station. Grabe, meron dito. Hoy, meron din sa may blue house, matatalino, nag-split. Malakas pala ah. Ang loko Ayan na. Oh, bagsak na isa. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang, nasa loob. Isa na lang, Nasa loob, loob. bombay niya yan. Kung Sige, aabot ka, Wan. Uy, gagi! Nice! Kala Nice ko, di ko one. na patay. So, shoutout muna ulit tayo guys kay Gaming BB, kay Pogays YT, Mark Benedict, kay Charles Rosima, Shady Ross, kay Archie Estrada, Santino Jamil Galido, CDC Sphinx, kay Krasox Gaming, or Krasox, kay Joshua Primero, Nicole Watch YP, kay Lance Stephen, Fresky, Drew Villarosa, Edmar Kent Maala, 3PZ Gaming, and kay Ninang Tamaria. Thanks for watching guys. Hope you like my video. Please don't forget to hit like, share, and subscribe. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.